Բարև ձեզ։ 80-ական թվականներին գիտնականները աշխատում էին շատ կարևոր ստրատեգիական, ռազմական ստրատեգիական պրոյեկտի վրա։ Իրանց նպատակը նա էր, որպեսզի ստեղծեին այնպիսի համակարգ, որ հնարավորություն տար տարբեր կետերին, տարբեր շտաբերին, տարբեր գիտնականներին, տարբեր, չգիտեմ, ռազմական գեներալներին իրար հետ խոսալ Բայց մի հատ կարևոր կետ կար, որ այդ համակարգը պետք է շարունակել աշխատել պատերազմի ժամանակ, այսինքն նույնիսկ եթե որոշ կետեր պայթեին, անջատվեին եւ այլն, այդ համակարգը պետք է շարունակել աշխատել։ Այսինքն ինքը պետք է լինել, ինչպես անգլերեն են ասում, fault tolerant, այսինքն ինքը պետք է լինել դիմացկոտ, հա, ինքը պետք է դիմանար խնդիրներին։ Նույնիսկ եթե մի մասը այդ համակարգի կորչեր, մնացած համակարգը պետք է կարողանար շարունակել աշխատել։ Ուրեմն ինչպես իրանք դա դա արեցին։ Ուրեմն իրանք վեցեցին լիքը համակարգներ եւ կպցրեցին իրար լարերով։ Ամեն համակարգը չէր կպած բոլոր մնացած համակարգներին, այլ ինչ որ մի քանակի ինչ որ հարևան համակարգներին։ Եվ քանի որ ամեն համակարգը ուներ ինչ որ մի քանակի հարևան համակարգ, տենց ստեղծվեց մի հատ ցած։ Ամեն համակարգը ունի մի հասցե Եվ միտքը նրանում էր, որ եթե ամեն համակարգիչը ունի մի հասցե եւ մենք գիտենք այդ հասցեն, ապա ցանկացած համակարգիչը կարող է ուղղարկի ինֆորմացիա ցանկացած ուրիշ համակարգին այդ հասցեով, բայց ինչպես է հասնում մի կետից մյուս կետ, այսպես ասած A-ից B կետ։ Դա անցնում է այն մյուս կետերի միջոցով, մյուս համակարգիչների միջոցով։ Այսինքն մի կոմպյուտերից այդ ինֆորմացիան գնում է մյուսին, հետո մյուսը մյուսին եւ այդպես մի տեսակ pass տալով իրար նա հասնում է տեղ։ Եվ միտքը նրանում էր, որ եթե ճանապարհին որևէ համբյուտեր բարի գնար, թե տրաքեր, թե ուղակի անջատեր, թե լույսերը գնային, թե որևէ խնդիր առաջանար, այդ փաթեթը ուղակի կընտրեր ուրիշ ճանապարհ, հա, ուրիշ ճանապարհով կհասներ տեղ։ Իրականում փաթեթը ինքը չի որոշում ճանապարհը, իրականում որոշում են հենց այդ համակարգիչները։ Այսինքն ամեն անգամ համակարգիչը ինչ որ փաթեթ ստանում է, նա որոշում է, որ հարևանին նա ուղարկի։ Հետո այդ հարևանը որոշում է, որ հարևանին ուղարկի, եւ այն եւ այն միջև նա հասնում է տեղ։ Այդ որոշումը, թե ուր ուղարկի փաթեթը, կոչվում է routing routing, okay? Routing-ը նշանակում է ես փաթեթ ստացա, հիմա որ իմ հարևաններին դեպի ուղարկեմ, որպեսզի հետո ինքը ուղարկի, ինքը ուղարկի եւ վերջում հասնի տեղ։ Հիմա դեն ստացվեց, որ դա ստացավ անուն, այս ամբողջ համակարգը ստացավ անուն, որը կոչվում է internet։ Այսինքն ինտերնետը ինքը ընդհանրը դա մի համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս մի կետից ուրիշ տեղ ուղարկել ինֆորմացիա։ Քանի որ իհարկե մենք գիտենք այդ համակարգիչների հասցեները։ Երբ որ ինֆորմացիա փաթեթավորված ուղարկվում է կամ անցնում է ինտերնետով մի կետից ուրիշ կետ, ընթացքում նա կարող է կորչի։ Ինչու՞։ Դե պատկերացրեք նա օրինակ հայտնվում է մի հատ համակարգիչի մեջ, ճանապարհին, որը հենց այդ պահին անջատվում է։ Կամ ինչ որ լարի միջոցով է նա անցնում, որը կտրվում է։ Okay, դա կարող է լինել։ Այսինքն հնարավոր է, որ մի փաթեթը, որը ուղարկվում է մի կետից ուրիշ կետ, ճանապարհին կորչի։ Ինչպես կարելի է լուծել այդ խնդիրը։ Նախևաճ մենք պետք է հասկանանք, արժի լուծել այդ խնդիրը, թե չէ։ Պատկերացեք, email ենք ուղարկում, եւ email-ը բավական երկար է եկեք այնքան այնքան մեծ պատկերացնեք, որ այդ email-ը իրականում պետք է կտրտեն մաս-մաս եւ ուղարկել առանձին փաթեթներով։ Եվ ասենք 5 5 հատ փաթեթ է գնում, որից մի քանիսը ուղակի չեն հասնում, կորչում են ճանապարհին։ Եվ հետո ուրեմն այն մարդը, ում դուք ուղարկել եք, բացում է email-ը, փորձում է կարդալ, տեսնում է ասենք մեջտեղի մասը ուղակի չկա, դադարք է։ Այդպես չի լինի, չէ՞ Ուրեմն պետք է լուծում, որպեսի օրինակ մենք կարողանանք ուղարկենք email եւ հստակ իմանանք, որ email-ը տեղ է հասել։ Ուրեմն ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն կա մոտեցում, որը կոչվում է TCP protocol, հա, TCP։ TCP-ն ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն երբ որ մարդ ճանապարհորդում է, դուք մեկ-մեկ ասում եք, խնդրում եմ, երբ որ տեղ հասնեք, մեզ ագարեք, որ իմանանք տեղ հասակ ու ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Դա TCP-ն է։ Այսինքն դիսցիպլին ոնց է աշխատում։ Երբ որ մենք ուրեմն մի կետից ուրիշ կետ ուղարկում ենք փաթեթ, մենք սպասում ենք, որ ուրեմն այդ կետը, որտեղ որ ինքը հասնում է, մեզ հետ կուղարկի մի հատ ուրիշ փաթեթ, պատասխան, որը ասում է, ես ուղարկած փաթեթը ստացա, ամեն ինչ լավ է, շատ շնորհակալություն։ Okay։ Եվ եթե մենք ինչ որ ժամանակի պատոհանի մեջ մենք չստանանք այդ պատասխանը, կարելի է ենթադրել, որ նա կորավ, կորավ ճանապարհին, ինչ որ խնդիր առաջացավ եւ մենք նորից այդ փաթեթը ուղարկենք եւ անդադ ուղարկենք միջև ինքը ոնց որ տեղ հասնի։ TCP-ն մոտավորապես այդպես է աշխատում եւ հնարավորություն է տալիս, որ մենք հստակ իմանանք, որ այն ինֆորմացիան, որը որ մի կետից ուրիշ կետ ուղարկում ենք, իրոք տեղ հասել է։ Նաև կա UDP, որը ուրիշ մի մոտեցում է, որը ասում է, ես ուղարկում եմ ինֆորմացիան, բայց չեմ սպասելու, որ այդ ոնց որ հետ ինֆորմացիան գա ու հստակ իմանամ որտեղը, որովհետև եթե կորչի մի փաթեթ կամ երկու փաթեթ ճանապարհին, դա օքեյ է, ասենք աշխարհը չի փլվի դրա պատճառով։ Դա հիմնականում օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք stream ենք անում։ Օրինակ վիդեո երբ որ նայում ենք, չէ՞։ Դե վիդեոն ի՞նչ է։ Վիդեոն principi բաղկացած է ձայնից եւ նկարներից, չէ՞, frame-երից, այսպես ասած։ Երբ որ մենք նայում ենք ու այդ նկարները մեզ ուղարկում է, ասենք ինտերնետի միջոցով, ասենք թե YouTube-ի համակարգից, դա գալիս հասնում է եւ մտնում է մեր համակարգին եւ նկարվում է էկրանի վրա։ Երբ որ դա գալիս է, եթե ինչ որ մի նկար ճանապարհին կորչի, Մենք չենք կանգնացնելու ամեն ինչ ասելու ենք հոբ մի րոպե, այլ ավելորդ ինչ որ նկար չեմ ուղարկելու, միջև էս հստակ չիմանանք որ կա, համ վիդեոն կկանգնի, համ էլ հետո ինչ։ Եթե մի ֆրեյմ բաց թողենք, մենք չենք են նկատի։ Երբ որ կինոնց էս ղռալ են գնում ու մի նկար չլինի մեջտեղում, հետո ինչ, հա, չարժի ամեն ինչ կանգնացնել, ասելով մի րոպե բաժար, բաժար, պետք է այդ մի հատ այդ նկարը լրացնել։ Այդքանը կարևոր չի, կարելի է ղռալ են գնալ ու շարունակել կինոն նայել։ Այսինքն դեպքեր կան, երբ կարևոր է որ փաթեթը իրոք հասնի տեղ, այդ ժամանակ մենք օգտագործում ենք TCP, իսկ այն ժամանակ, երբ որ մենք անպայման չի, որ ամեն փաթեթը հասնի տեղ ու մենք չենք ուզում կանգնացնենք մեր ուղարկելը մի կամ երկու փաթեթի հաշվին, այդ ժամանակ մենք օգտագործում ենք UDP։ Հիմնականում, երբ որ մենք ուղարկում ենք, ասենք, ձայն կամ վիդեո կամ սթրիմինգ անելու ժամանակ, կարճ ասած։ Ամ հիմա Ձեզ այդպեսի դեպք պատահել է, երբ որ ուրեմն ձեր ընկերը ուղարկում է ինչ-որ մի ֆայլ, որ դուք փորձում եք բացել, բայց չի ստացվում։ Ինչ շատ է դա եղել։ Եվ հիմնական դա եղել է այն պատճառով, որ ուրեմն այդ ֆայլը ստեղծվել է ինչ-որ ուրիշ ծրագրով, որը ես չունեմ իմ համբյուտերի վրա, եւ հետեւաբար ես չեմ կարող տեսնեմ, չեմ կարող բացեմ, որտեղ այդ ծրագիրը չունեմ, որ բացեմ ու կարողա նույնիսկ այդ ծրագիրը իմ հա, իմ operating system-ի համար նույնիսկ գոյություն չունի, հա ինտերնետը ուրեմն երբ որ նոր սկսեցին օգտագործել, այդ խնդիր, հենց այդ խնդիրը կար։ Այսինքն հերիք չէր, որ ինֆորմացիան ուղարկում իրար։ Okay, շատ լավ, այս B կարող ենք ուղարկենք, okay, TCP-ով մենք կարող ենք հստակ իմանանք, որ այս B իրոք հասնում է տեղ, լավ, դա էլ է լավ։ լավ Okay, բայց ինչ ինֆորմացիա, ինչ տեսքի է այդ ինֆորմացիա։ Այդ ինֆորմացիան վերջապես ուղղակի զրոներ եւ մեկեր են, որոնք որ հետո ինչ որ մի պահ պետքա նկարվեն էկրանի վրա։ Բայց ծրագիրը պետք դրա համար, այդ ծրագիրը պետքա հասկանա այդ ինֆորմացիան, որպեսզի նկարի։ Եվ եթե ստեղծողը այդ ինֆորմացիայի եւ կարդացողը այդ ինֆորմացիայի նույն ծրագիրը չունեն, խնդիր է առաջանում։ Ուրեմն Tim Berners-Lee անունով մի մարդ, որը ծրագրավորող էր եւ ինքը համարվում է հայրիկը World Wide Web-ի, նկատեց, որ հա, ինտերնետը հրաշալի բան է, բայց խնդիրներ կան, որովհետև մարդիկ չեն համաձայնվում ինչ պետք է ուղարկեն, ինչ ծրագիրներ պետք է օգտագործեն, որպեսզի ամեն ինչ ցած հարթ աշխատի իրար հետ։ Եվ ինքը առաջարկեց, որ մի րոպե եկեք ուրեմն ընդունենք օրենքներ, որպեսի բոլորը, ուրեմն, եթե մենք համաձայնվենք, որ բոլորս ուրեմն համանքվում ենք, ենթարկվում ենք, այսինքն այս օրենքներին, այս ինտերնետը շատ գեղեցիկ ձևով իրար հետ կաշխատի եւ դա ուրեմն հետո վերջում ունեցավ մի հատ ուրիշ անուն, որը կոչվում կոչվեց World Wide Web։ Այսինքն World Wide Web-ը դա ինտերնետն է, պլյուս այդ բոլոր օրենքները, որովհետեւ նա ասած հարթ իրար հետ աշխատի։ Օրենքներից մեկը նա էր, որ այն ֆայլերը, որոնք որ մենք ուղարկում ենք իրար, որը պետք է կարդացվի, պետք է բոլորը գրված լինեն նույն ֆորմատով, այսինքն նույն լեզվով Այդ լեզուն HTML լեզու է, Hypertext uh, Modeling Language, հա, HTML։ uh, Ուրեմն այդ HTML-ը դա լեզու է, ու եթե միտքը նրանում էր, որ եթե մենք բոլորս հասկանանք, որ այն ինֆորմացիան, որ մենք դնում ենք web-ի վրա, հա, uh, համընկվի այդ ֆորմատով, ապա հետո ծրագիր ծրագրավորողները կարող են գնալ ու ստեղծեն ծրագիրներ, որոնք որ գիտեն այդ ինֆորմացիան կարդալ, նկարել էկրանի վրա եւ խնդրեմ, բոլորը կարող են այդ ինֆորմացիան գրել, կարդալ եւ այն եւ այն, կարեւորը որ բոլորը նույն նույն ձևի այդ ինֆորմացիան գրեն եւ նույն ձևով կարդան։ Ամ եւ ահա ստեղծվեցին ուրեմն browser ծրագիրներ։ Browser-ը ի՞նչ է, դա մի ծրագիր է, որը հասկանում է World Wide Web-ի օրենքները համընկվում է այդ օրենքներին։ Ինքը գիտի HTML-ը ինչ է եւ գիտի ինչպես HTML նկարի էկրանի վրա։ Այսինքն browser-ը ոնց է աշխատում։ Ուրեմն մենք երբ որ վերևը գրում ենք browser ասելով ասենք Chrome, Firefox, Internet Explorer եւ այլն։ Երբ որ մենք վերևը գրում ենք ինչ-որ մի հասցեն, այդ հասցեն հետո թվայնացվում է, դառնում է ինչ-որ մի թվային հասցե, ինտերնետի հասցե, հա։ Հետո ուրեմն փաթեթ է գնում դեպի այդ հասցեն, խնդրանք, որը ասում է ինֆորմացիա եմ ուզում, այս հասցեով կտա, խնդրում եմ։ Հետո այդ ինֆորմացիան ուղարկվում է հետ այդ հասցեի, այդ հասցեից, այս համակարգից հետ է գալիս մեզ։ Եվ այդ ինֆորմացիան, որը հետա եկել, նկարվում է էկրանի վրա։ Ինչպես է կարողանում բրաուզերը ցանկացած ինտերնետի կամ World Wide Web-ի վրայի համբյուտերի ինֆորմացիան քաշի ու նկարի էկրանի վրա։ Այդ ո՞նց, որովհետև բոլոր այդ ինֆորմացիան համընկվում է այդ օրենքներին, որտեղ ցանկացած կայք, հա, օրինակ, որը գտնվում է, չգիտեմ, Firefox, Facebook-ի համբյուտերի վրա, թե Google-ի համբյուտերի վրա, թե հոպարի համբյուտերի վրա։ Ինքը բոլորը HTML-ա Ուղղակի ինֆորմացիան է մեջի տարբերվում, բայց ֆորմատը, ձևը, թե ինքը ոնց է նկարագրվում, նույնն է։ Հետևաբար browser-ը երբ որ քաշում է այդ ինֆորմացիան, ինքը գիտի ինչպես նկարի իր մեջ։ Դենց ու այդ խնդիրը, որ ինչ որ մեկը ինձ ինչ որ ինչ որ պատկերացրեք, միջև դա, երբ որ ինչ որ կայք եք նայում ու կլիկ եք անում, այդ ինչ որ այդ մյուս կայքը չեք կարող բացեք, որտեղ գրված է ինչ որ լրիվ ուրիշ խարը լեզվով։ Քանի որ ամեն ինչ հիմա գրված է HTML-ով, շատ հեշտ կարելի է մի կայքից ուրիշ կայք գնալ, այսինքն մի ինֆորմացիայից, որ գալիս է մի համբյուտերից, ամիջապես գնալ խնդրել ուրիշ համբյուտերից իրար ինֆորմացիա եւ իրան ինֆորմացիան նայել։ Դա շատ կարեւոր, շատ հետաքրքիր է, շատ կարեւոր է եւ հնարավորություն է տալիս, որ մենք կարողանանք ամբողջ web-ի հետ շփվել որպես մի sense պատոհան, որպես մի browser, մի browser-ի միջոցով մենք կարող ենք ամբողջ web-ով քայլենք ոնց որ ինքը մի բան է, բայց իրականում ինքը մի բան չի, ինքը լիքը տարբեր համակարգիչներ են, որոնք որ ունեն տարբեր ինֆորմացիա, որից մենք անընդհատ խնդրում ենք եւ նկարում ենք մեր էկրանի վրա։ Հիմա HTML-ը շատ լավ էր, որտեղ ինքը ասում էր ինչ նկարել, բայց նաև մարդիկ որոշեցին, որ լավ կլինի մենք նաև գեղեցիկ ձևի նկարենք, այսինքն մենք պետք է մի հատ երկրորդ լեզու, որպեսզի մեզ ասի ոնց նկարել այդ ինֆորմացիան, ինչ գույնով, ինչքան, ասենք, ավելորտ տարածություն աչից ձախից եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա ստեղծվեց նոր լեզու, որը կոչվում է CSS Այսինքն CSS-ը մի երկրորդ լեզու է, որը նկարագրում է, թե ինչպես պետք է նկարել HTML-ի ինֆորմացիան, okay? Եվ հետո դրանից հետո ստեղծվեց JavaScript-ը, որը ծրագրման լեզու էր, որը ավելացեց լոգիկա, որպեսզի մենք կարողանանք այդ HTML-ը օրինակ փոխենք։ Հենց այն ընթացքում, երբ որ մենք նայում ենք, այսինքն որպեսի կայքերը դառնան ոչ թե ուղակի ժուրնալ, հա, որ թերթում ես ու վերջ, այլ դինամիկ ծրագիրներ, որոնք որ կարող են ռեակցիա տան, ինչ որ բան փոխեն, ինչ որ բան, ինչ որ լոգիկա աշխատացնեն, ինչ որ բան նկարեն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա ստեղծվեց հիմիկվա ուրեմն World Wide Web-ը կամ web-ը, հա, այսպես ասած, որը մենք հիմա բոլորը օգտագործում ենք եւ շատ սիրում ենք։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև